中の雫眺めて右目にコネクタつなぐ動力乱れ乱れこの温度で全て溶けるような飛ばせ飛ばせホログラムで悲しみの世界へそして操られ 染まれパラサイトで血液の中までそして何が見えるそして何が見えるそれは空を砕く日 と咲いた水たまに鼓動の後起きてよ